вечер, дорогие друзья и гости моего канала. Но все-таки я не выдержала, решила сделать подставку под горячий пистолет, потому что он падает, он постоянно падает, весь уже, я измучилась. под 2,5 сантиметра, но ну, я померила по своим, по своим стержням, так, чтобы они не торчали, чтобы их удобно было брать. Вымеряю. Делаю ровный срез, э,